出题一写熟，手法老练，做题速度快如闪电啊！不会体罚，没有谩骂，讲究公平，学生们心里的憧憬啊！家长，请你放心，孩子交给你们，我不用担心他叛逆。OK，还有什么需求？听你们就可以，我也没有什么多的建欢迎来到最顶级的专业学校，放心，我们会对孩子考虑周到，管理一个不一样的孩子，把这问题全部改了，不会给你添乱。给他们专属娱乐，传统美的，我们互相配合，不是只为了这个学生老师熬夜备课，都在累，读的苦，可我负责，你加油。 想着你们帮忙，这封来信见字如面。备受了兄弟的关心，如今才能道出我的思念。关上了炫风景，这里好好别为我担心。在这里我们弹古筝，你书法还要念经。小心被蚊虫叮咬，我的舌头全部红了。白天一直学到清早，读书的声音格外洪亮。屋里干净宽敞，饭菜有妈妈做的味道。 理解了老师们的用心。从现在开始，我会更加听话。他让我别再打碎房间里的陶瓷杯。扪心自问，我过去不该总向你示威。每当我道歉或者是抱怨，天亮了也会个男子汉擦干我脸上的泪水。都别哭，别像个懦夫。明明我每天都很幸福，像活在天堂。打从我心里尊敬我的老师，他真的很忙。我上次陪他辅导，看到他摇的很会变得比我从前更加听话。 妈妈，我会变得比我从前更加听话。快点注意到我最近身上的变化，来不及去预料。我不通你们电话，就让我来成为你们最满意的骄傲。就让我来跪下，这是我学会的孝道。我会听话，我会长大，就让我回家吧。如果你们爱我，就从头看一遍吧。 我们保安训练有素，是队伍新人，享受全方位的保护，在黑夜清晨离开学院大门，要穿过那面铁网，开始就很安全，摄像头也没有死角。这里偶尔也会有些同学反抗叛逆，理由总是早恋或者戒不掉的网瘾。我想做个乖孩子，对吗？让你们都放心，真的不敢再去打碎玻璃制品。不过我还有点喝不。 食堂的盐水，想要每天放学之后看看老师教诲。高中时间很多，课时作业不算很少。了解这些，希望你们放心。我真的过得好了，我会变得比我从前更加听话。爸妈，我会变得比我从前更加听话。快点注意到我最近身上的变化，来不及去预料，拨不通你们电话，就让我来成为你们最满意的骄傲。就让我来跪下，这是我学会的孝道。我会听话，我会长大，就让我回家吧。如果你们爱我。 就从头看一遍吧。 <laughs> 是围绕在我和身边走点点星光汇成一片乌托邦的图案，我感到幸福。老师把我喊去，我得到一些零花钱，他是他给的奖励。解霸不说太多的数学题，我有点不会脱离大团圆的烂结局。是谁在不屑？好像现在我也学会如何去孝敬长辈，满地交来的学费，看来没被我浪费。 在干什么？把东西给我，让你给我，听见没有？妈妈，我会变得比我从前更加听话。妈妈，我会变得比我从前更加听话。没谁注意到我最近身上的变化，来不及去预料，我不通你们电话。 如果你们爱我，就从。